ta athletika he gymnastike hen he gymnastike ton organon he en organos gymnastike duo ho hippos to hippikon e fallte aerion 3 hoi krikoi tetra to syntonon diktuon pente δοκός ισορροπίας, 6. το μονόσδυγον, 7. οι παράλληλοι σδυγοί, οκτώ, το γυμνάζιον, το γυμναστέριον, εννέα, Η γυμναστικέ άνεου οργάνων, δέκα, η επίτεδος γυμναστικέ, χαι ασκέζεις εδάφους. to isogeion hendeka lambano psephon dodeka ta gymnasia he gymnastike techne triakaideka ta gymnastika organa Tessarakaideka. he krisis katapsephos he nike epiton semeion pentekaideka το χρουζούν άθλον, χεκάιδεκα, το αργυρούν άθλον, χεπτακάιδεκα, το χαλκούν άθλον,